Oh, bot na naman. Ito ng bot yan. Puro na lang bot. Dito. Meron pa? Ayun, dito na. Pagod siya. Eh, navigate mo kasi kung nasan. Tinasabi ko na kung nasaan eh. Ayun, tuloy ulit. Ang sakyan. Sakto. Sakto. Boom. Nice one. Tos. Very good. Ubusin na kasi sakil eh. Ito kasi maglaro. Bot na naman. Bitter Lake. May nasa baba natin. O oh, yun. Hindi. ano? Ah, uh, tunog tubig eh. Ako yun. Lumagpak ako. Sa tubig? Ayun, sa kabila. Oh, wala, wala man sa tubig. Sa taas, sa high ground. Wala na kunumid. Wala, kinuha niya yung time. Meron pa rito eh. Gabayan na, may paparating. Kailangan type set. Saan? Saan? Southwest. Sa inyo? Basta. Takot ang puta. Ba, pag nadarag tayo dyan, finish tayo dyan. Ilang. Ka, pumasok ka na. Ba't nandiyan ka pa? Eh, gusto ko eh. Sige, very nice. Balay ko, balay ko. Gala ako ng bag eh. Ay ng ano eh. Bag 3. Meron dito, sa baba. Alin? Ba hinanap mo? Eh, bag 3 na. Kailangan, kailangan ko ng ano. Bomba. Times 8. Wala eh. Nakuha yung times eh. Okay, may, meron mo dyan? Meron dito eh. Sa may south, nakasasakyan, may, biglang bumi, bumirit. May buwang bansa dito. Apat na lang pala ang RPG ko. Glitchy rin. Kainin yung sasakyan to. Yung jeep. Akin yan, akin yan, akin yan. Iniwan ko yung dyan, palito. North. Mar. Sa North. Ay, dun tayo rin eh. Dikit na dikit lang nga eh. Mar, meron pa dun ha. Ah. Yung galing third floor. North? Oo. Oh. oh. Dito sa second floor. Second floor. Hindi ko rin kita yung sa ano lang. Walang yung site. Gunshot lang yung napakinggan ko. Oo. Oh. Paligurado dyan sa pink sa taas natin may order na. Eh. Pink? Ito? Sa may taas. 7-Eleven? Oo. Oh, may nanggaling kanina dyan. May Ang bilog. Sa atin pa rin, pabor. High ground. High ground na bilog. Ano, gusto niyo dun agad? Maon na tayo. Tara. Tara. Nino! Kita mo? Ah, sa, sa, sa, sa, Oh, oh. ba naman? Sorry. It's mine. Iba yun. May isa pa dun. Second floor yan. Napatay ko yung nasa sasakyan. Ayun, second floor nga sa may bintana. Aling bintana. Ayun yung bumalik sa akin eh. Hindi, third floor meron din. Third floor mismo ah. Ay, nakita ko na. RPG mo na yan. Ay, marang ulo na rin. Sorry, tara na, tara, sibot tayo. Okay. Wait lang, may sasakyan. Saan? Sa right side natin may bumarel. High ground, high ground. Uy. Ayun o, oh, sa may tok-tok. Okay, high ground, meron na. Sa may tok-tok. mo, ako pa subukan mo. Pogi, tara na! Gimo mo na na kayo! Divide na! Dito sa Sino ang minabar mo na sa ground? Hindi, nandiyo sa may third floor galing. Una na kayo, una na kayo. Barbero dito sa gate natin. Ah, puta. Ayun pa sa taas. Ito. Gago sa may supply. Sorry. Hindi ko napansin. 10 kill. Nasaan? Sa may second floor? Ah, sa may supply. Sa may pink, sa may supply. Dog house, dog house. Guard house, guard house. Sa may blue house, meron din. Gab, papabuhay ka pa? Kalat. Kalat? Anong kalat? Ah, sa may puno. May north. Tapos may maliit na bahay sa may pink. Malapit supply. Ito ko, Pogi, oh. Tapos blue house. Sarang mo yung kotse. Wala na. <laughs> pinagataan. Wala, trader ang punta ko dito ah. Oo nga eh. Pogi, Ayun, oh. meron dyan sa gilid Meron sa blows ah. Yan, yan, meron Yan yan, meron. Tapos high ground meron din. Tapos sa likod mo. Babar ko ka pa. Yung babar ko. Ayun na, masakit na yan. Kukunin ko yung wheels. Wheels, walang gas yun. Yun lang. Tatalikod ka lang dyan sa high ground sa may blue house. May gas dun sa akin yun. Pwede sabog niya, malamang. Para wala makakyat. Dito na nga lang ako dadaan. Bangoy, matatag. RPG ah. Naka-RPG ah. Dito ba yung kotse, yung sasakyan nasa dagat? Pinulot yata tayo. Nasa RPG. tubig. Mar, nasa tubig. So, dadaan pogi. Diyan lang, sa tabi-tabi. Taas. Akit ka. Boom. Ingat ka, ikaw ma-RPG yan. Lakad, matatag! Oh, pogi. Lakad pogi Ay, lang. Ka ng bilog, ah. Lakad pogi lang. Lain ng motor, yo. Eh, oh. Takbo. Feel muna. Lain ng inikuta, yo, oh, ah. At least mabubuhay. Sige na, sige na. Malasarap na yan. Lumiit na oh. Ito pa kalaban mo. Mana manalig na lang kayo. Ah! Pero sa second floor. Ba't tumitili ang putik? Baka bakla. Wala ba eh, mamamatay na eh. Finish ah, ah. agad. Actually, ang putik. malalim. Ano sa akin dyan? Sabog eh. Kunin ko kaya dito. Sa second floor. Diyan ka na dahil sa kanalo. Kaya mo yan. Manalig lang. Manalig lang. Marami, marami ka bang baon? Kung sayangin ng oras. Mamulot! Pulot, pulot, medkit. Medkit agad! Wala nga eh. Med, medkit ka na. Masakit ka. Ang bilis niya, ano? Oh, medkit ka na. Biya, pasok na, pasok na. Tulog eh. Tatlo na lang. Dami pa nila. Ilan pa ba kayo? Lima na lang kalaban mo. Wala eh, na-champuan ako eh. Hindi pa kalaban mo dyan. Babae na. Yan, may medkit yan. Sabang kayo na yan. Nalika lang, basta may medkit. <laughs> Ay, nako. Pag pull mo ng medkit, babarling ka na sa ulo. Huwag naman, bad yun. Medkit ulit. Sana magano nga ako. Wait lang. Nagpalpo ng barel. <laughs> Yan! oh, isa lang, isang halakak. Wala na. Basta malaga, importante. Oh, medkit! Saan? Medkit, sabi ko. Ang gago. Sige. Mag-open area kayo, mga gago. Crouch! Crouch. Hindi na kailangan. Baka may may nakadapa dyan sa bungad. Ayan, high ground. Uh, ah. Kabig-kabig, di ako nakita ng gago. RPG! Wag, bad yun. Ilan ba yan? Isa nga lang. Ay, ah, eh, parang last hit mo lang. Ilan, pang banggang. Gago, ito. Uy, katabi mo, gago. Dalawa. Kabilaan. Wala kayo magpatayin dyan. Yaman sila. Patayin na sa gitna. Dalawa magkakampi to. Galaw ka na, masakit na yan. Hindi mo kaya yan. Yun na, yun na, yun na, So, ayun na, yun na. Buhay, Asan yung best buhay. friend? Asan yung best friend? Sila lang kalaban mo. Tago na. May RPG ka. Yan, yan, yan. Sa harapan mo. Huwag kang magkakamali. Balik tago sa pulo. Sige! Sige! Bobo! Ay, putang ina, darag pa. Wait lang, wait lang. Relax, relax. Ah, puno. Ayun, nasa puno. Ay, top mo. Wait lang. Sa puno ko, pasok ko. Uy, naka-AL. Yan, dyan sa high ground. Kalod ba to? Hindi abot yan. Mag-heal ka muna. Lugi na sa'yo. Nasa'yo bilog, oh. Hindi abot yan. Nice. Diyan ka lang. Kaya mo lumabas. Sakit na bilog, oh. Pag lumabas, batuin mo agad ang batuin. Abot yan. Di yan. Nice. Huwag mo busin, huwag mo busin. Marami pa akong bomba. Antay mo lumit yung bilog. Antay mo lumit yung bilog, tsaka akong batuin. Di ba to? Pasusan mo. Hoy, nice. pulado si Dodong. Grenade, yan, lapit. Patay ka dyan! Patay ka dyan, Dodong! Hmm, ano? Ano? Ano? Ano? Nice. Tangin na ka, Mar! Bot killer! Si Mar, bot killer! <laughs> ano yan, boy? Dungeon master na ako, men! Siyam na bot, isang tao. Galing! Galing! Okay. Siyam na bot, isang player. Ulol. Tao na siyang nabot na nakakin. Siya pa? Hindi lang. Kaya pa ba?